Bom, galera, estamos de volta com mais um vídeo. No vídeo anterior a gente acabou de lançar um míssil aqui. Quase, quase que eu passo por aqui. A gente acabou de lançar um míssil e vamos ver aí o que, que vai resultar nesse lançamento. Vamos voltar, porque aqui aparentemente não tem mais nada para fazer. Sempre com muita cautela. Vamos voltar e tentar abrir aquela porta ali. Não tem como. Então acho que agora é a gente seguir a pé mesmo. Eu não sei pro que eu tomei dano. Mas tá bom. É, esse aqui já é mais invocado. Esse aqui deve ser pro pessoal mais engenhado. Bem mais rápido e bem mais luxuoso, eu acho. Tá, eu não consigo parar. não sei o que aconteceu exatamente, eu não consegui parar. Eu simplesmente perdi o controle. Tá, aqui não tem volta. Deve ser pra cá, então. Vamos descer aqui. tá? Pra cá não tem caminho. Deve ter alguma outra entrada aqui. Aqui pra cima eu já fui. Cara, isso aqui atrapalha muito os bichinhos, velho. Os larvinhos aqui. Como é que eu voltei? Aqui para cima é o mesmo. Eu vou entrar por aqui, então. Acho que eu já vim pra cá também, né? Já. Vai subir aqui? Eu subi aqui já? Já. Tá difícil entender o que eu tenho que fazer aqui. Pra cá não tem nada, pra cá não tem nada. Aqui pra dentro. Aqui a saída. Não tem nada. Tá, então, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Esse monte de barril flutuando aqui, botou isso aqui pro alto pra eu poder subir. Legal, legal. Recuperar um pouco a vida. Daqui foi onde eu vim. Então deve ser pro lado de cá. Vamos ver, pra cá não tem nada. Aqui embaixo tem uma entrada e tem uma entrada aqui em cima também. Eu vou na entrada... Ué, cadê a entrada de cima aqui que eu tinha visto? Ah, essa... Não, só tem uma entrada. Tá, a gente tem aqui. Pra quebrar. Vamos vir pra cá. O que, que foi isso? Did you see it? They said it was hauled from the Challenger Deep, but I'm positive that beast never swam in terrestrial waters until a week ago. There's a tranquilizer gun in the shark cage, but I'm not sure it would work on this species. You're welcome to try. Tá, ele falou que tem uma arma aqui dentro, uma arma tranquilizante. não sabe se vai funcionar. Eu vou pular e vou pegar ela aqui então. Vocês viram ali? Cadê ela? Aqui. quatro. Tem mira? Não, a mira é só de enfeite. Eu poderia talvez ter usado para pular aqui. Porque me parece que não tem como. atenção. tem sim. Vamos subir aqui e vamos ver o que a gente acha. Cuidado, piso molhado. Piso escorregadio, na verdade. Ah, beleza. Tem um caminho pra cá. Aqui não dá pra subir, então é pra cá. Não pode dar muita sorte pro azar não, porque eu vou acabar morrendo. Não dá pra subir ali, é pra cá mesmo. pouco de vida, enfim. Aqui então a gente já foi. Eu vou pegar essa caixa aqui. Vou tentar subir ali em cima. Vamos ver se vai dar certo. tem alguma coisa aqui. Aquele botão ali que eu vi, ele deve abrir alguma coisa. Eu vou apertar lá ele, que acho que eu não apertei. Esse botão aqui, ó. Pronto, agora sim. Tá, matei tudo. O cara abriu ali a porta pra mim. Eu vou me curar aqui. Espera só um pouquinho, cientista. Vamos só me curar aqui. Gordon Freeman, it is you, isn't it? The science team has been tracking your progress with the Black Mesa security system. Unfortunately, so is the military. That suit of yours is full of tracking devices. Still, it's better than going naked in this place. It's cold in there, and you'll have to hurry. that could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes.